Je vais faire l'exercice 1. Je vais me mettre en position. Je vais faire le mouvement 1. Je vais faire le mouvement 2. Je vais faire le mouvement 3. Je vais vous faire l'exercice en entier. position. À vous. Très bien. Veuillez refaire le mouvement entier. Très bien. Très bien. Très bien.